als die Neos meinten, wir schaffen die Unterstützungserklärungen nie, dachte ich mir nur, what the fuck, what the fuck. Erst Niederösterreich, dann Tirol, dann Salzburg und schon hatten wir es geschafft. Und dann rief ich Tommy an und sagte, Tommy, Neos schlagen wir locker. What the fuck.